Всім привіт! Мене звати Віктор і я звернувся в колег агенції, щоб знайти якусь. Ну, мене зацікавила вакансія е, роботи в Данії, е, там помічних фермера. Мене проконсультували, все сподобалось, вирішив все-таки скористатися цією вакансією, підготував необхідні документи. Потім мені допомогли з оформленням, е, подав заяву у візовому центрі і її розглядали ну, майже два місяці, досить довго то було, але Буквально позавчора мені е, позвонили з відео центру і сказали, що моя заява одобрена, і сьогодні прийшов і подав паспорт. Так що через 3-4 дні вже буде готова віза і наступного тижня виїжджаю в Данію. В цілому я задоволений роботою. і Якщо думаєте, чи йти чи ні, то я думаю, що вона того варте. На цьому, мабуть, все.